assalomu alaykum andijon yo'l kanaliga xush kelibsizlar kanalimizda obuna bo'lgan bo'lsanglar kanalimizni obuna qo'yasizlar ho'p ko'rishinglar mumkin uch u yetmishga uch u yigirma joyga o'rnagan spanik kampligimizni tanishtirib o'taman sizlarga shifenglari ko'rishinglar mumkin toshanalari spanisi ikkita tumbichkasi mana transportni ho'p shifenlardan boshlaydigan bo'lsak shifenimizni razmeri bir yuz saksonga ikki yuz yigirma kupeni varianti ko'rishinglar mumkin mana qo'yilgan ichilarida ikkitadan turba qo'yilgan shilkamiz bitta sefa bor polkalar fonnik polkalar hop bu chekamiz bu chekamiz ham besh keladigan sharoitda kupeni variant e, keyin e, relslari chiqib ketmaydigan relsdan qilib qilingan toshoynagimiz toshoynagimiz ko'rishinglar mumkin akrellik pvx apparatda yopishtirilgan yaxshi mahsulot keyin terimiz orqasida shunaqa секретный seflari ham bor parfemiyada parfemiyada qo'ysa bo'ladigan ho'p termoyimiz tagi nikel oyoqlar qilib qo'yilgan ruchkalari bunaqa nikel qilib qo'yilgan oq qora qilib chiqarilgan kamerasi qilib juda chiroyli variant ho'p ikkita tumbichkasi tumbichkasi ham katta oyoqlarda nikel qilingan bunda ham hop spanimiz spani sal kichikroq bo'lgan bruk qirqqa ikki yu o'n bo'lgan razmeri e, ikkita tumbochkamiz e, mana ko'rishinglar mumkin matrasi ortopedskiy bir yuz ellik dollarlik matras qo'yilgan e, materiallari hammasi akril alyuminiydan ishlatilgan mana shifonlarimiz oq qora qilib chiqarilgan juda chiroyli variant narxi sakkiz millionga qilib berganmiz zakazniy bo'lib razmerlariga moslashtirib uyiga mana bemalol shu uch yetmishga uch yigirma joyga hamma yo'g'i joyida chunki yo'laklarimiz ham bor boshqacha joylarimiz ham bor bemalol yoqqa o'tadigan joylar ham bor hudlari ham bor bemalol siqqan hamma yoqqa zakaz bo'lsa bemalol zakaz qilishinglar mumkin aytgan razmerlarga termoda xohlasangiz shifangni xohlasangiz spanni xohlasangiz xohlagan razmerga solib chiroyli qilib qilib beramiz uni ko'rishinglar mumkin shifanglar juda chiroyli chiqqan kanalimizga kanalimizga bitta layk bosib obuna bo'lib qo'yinglar xudo xohlasa kuzatib boringlar yana chiroyli meblar chiqarib boshlaymiz